Hey les amis, bienvenue dans cette vidéo qui est très très spéciale puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient extrêmement à cœur. Alors, si vous savez pas qui je suis, je suis Yannick, je suis connu sous le nom de Geocaching with Flampay sur YouTube. Euh, je fais du geocaching et je le partage sous forme de vlog sur internet. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le geocaching, en fait c'est ni plus ni moins qu'une chasse au trésor euh, high-tech puisqu'on utilise des GPS, des téléphones portables et euh, autres, appareils compatibles pour trouver des caches, donc ce sont des petites boîtes ou plus ou moins grosses boîtes, dans le monde entier, c'est nos trésors et euh, parfois, ça nous offre euh, beaucoup de plaisir, des découvertes et, bref, que du bonheur. Alors grâce à ma chaîne YouTube, en fait, je partage avec vous une petite partie de ma vie puisque euh, je partage ma passion, les réalisations, des tutoriels, etc., les sorties avec ma famille, avec mes amis, etc. Tout dans le thème du geocaching et des aventures qu'il peut nous procurer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, le, le temps le temps, l'énergie et parfois les finances que ça peut, ça peut coûter en fait de réaliser ces, vidéos et ce contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais appel en fait euh, à vous, euh, si vous souhaitez en fait soutenir la chaîne via Patreon. Alors si vous ne connaissez pas Patreon, en fait Patreon est une plateforme, un site de crowdfunding euh, qui permet en fait, qui vous permet de soutenir donc des musiciens, des artistes, des créateurs de contenu vidéo comme moi euh, et bien d'autres à partir de petites sommes mensuelles, en fait ça peut être 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Donc en ce qui nous concerne sur la chaîne, ça va être 1 dollar, 3 dollars, 6 dollars et peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite en montant. C'est des paliers en fait. Et chaque palier vous donne accès à, du contenu unique que vous trouverez uniquement fait pour vous sur Patreon. En plus de ça, vous avez aussi des récompenses qui sont envoyées directement chez vous. J'ai fait créer uniquement pour les membres de Patreon des paftags, donc qui sont des sortes de petites geocoins. Et prochainement d'ailleurs, il y aura des geocoins. Il y a plein d'autres récompenses, je vous laisse aller voir sur la page de Patreon. Alors à quoi va servir ce financement vous êtes de plus en plus nombreux en fait à m'écrire, à me demander d'aller à un tel endroit, faire tel cache, elle est trop bien cette cache, pourrais-tu la faire en vidéo, viens faire mes caches, etc. Ou pourquoi participerais pas tu à cet event, etc. Bref, tout ça, ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie et bien sûr des finances. Donc c'est grâce à Patreon, à vos dons, je vais pouvoir réaliser ces projets-là. À quoi va servir les fonds récoltés et eh bien tout simplement à améliorer la qualité du matériel pour les films, euh, soit la caméra, soit le son surtout, euh, l'éclairage, bref, plein d'autres choses qui me permettent de créer des plans beaucoup plus intéressants et beaucoup plus agréables pour vous. Euh, également à simplement aider au transport, parce que mine de rien, ça fait beaucoup de transport, etc., des fois de plus en plus loin. Également, acheter du matériel pour créer des tutoriels de plus en plus avancés au niveau des caches, passer sur des caches électroniques, des caches plus importantes, peut-être des caches très très importantes, bref, tout ça va servir à euh, financer tous ces petits projets, mais également à vous proposer aussi des récompenses de plus en plus importantes. Voilà, parce que vous savez, je fais pas mal de jeux, du tirage au sort, etc. On pourra s'amuser à créer des challenges plus régulièrement euh, avec tout ça. Je tiens à vous rassurer, le contenu de la chaîne YouTube restera à 100% gratuit, et ça tout le temps. Il euh, n'y a pas d'intérêt à ce que je fasse une chaîne payante sur YouTube, ça n'a aucun sens. Le... Je continuerai à je continuerai à produire euh, des vidéos jour après jour, semaine après semaine, et ça pendant des années et des années, je l'espère. Ça, ça ne changera pas. La seule chose que Patreon apporte, en fait, et vous apporte, c'est de vous donner l'opportunité de, rejoindre, entre guillemets, la team, de rejoindre la team sous forme de, de donateurs et de permettre d'améliorer de jour en jour le contenu de la chaîne. Je suis vraiment super impatient de commencer à, travailler avec vous sur ce nouveau chapitre de la chaîne YouTube Geocaching Me From Pay. On va, grâce à vous, produire de plus en plus de contenu euh, plus en plus qualitatif en fait, pas forcément beaucoup plus de vidéos parce que c'est pas le but, mais euh, au moins produire une vidéo par semaine et surtout de plus en plus qualitative. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, à liker les vidéos, à commenter les vidéos, à m'envoyer autant de mails, de messages privés, de retours euh, positifs et le seul point où il pourrait y avoir du négatif, il n'y a jamais de négatif, il n'y a que du constructif. Vous êtes vraiment une communauté incroyable et, juste pour ça, j'ai juste envie de vous dire merci et je vous dis surtout à très vite dans cette nouvelle aventure Patreon. Ciao les joueurs amis